nosotros a Nicolás Hidalgo, precandidato, precandidato a eh. diputado, que ahora pasa a ser candidato de manera formal, ¿verdad, Nicolás? Sí, gracias. Te felicitamos de todo corazón. Excelente, eh, Tú estuviste por acá, hiciste una propuesta al público de qué tú pensabas hacer en tu condición de diputado y eso prendió y por esa razón tú eres hoy el diputado. Te felicitamos de todo corazón. Muchísimas gracias. en pues. primer lugar, eh, quiero darle gracias a Dios porque no ha permitido participar en un proceso electoral interno y hemos salido airosos, hemos salido eh, ganadores, pero no solamente ganadores Nicolás Hidalgo, sino todo, hasta ustedes, el equipo del estadio aquí, de este programa, que es un toque de queda en la mañana para todo el pueblo, el país y el mundo. Entendemos nosotros que el esfuerzo que hemos hecho para eh, ganar estas elecciones internas valió la pena. Pero quiero agradecerle también, en primer lugar, en segundo lugar, a mi familia, que desde que le presenté el proyecto, a mi esposa, a mis hijos, eh, fueron acogidos y fuimos discutidos y fue consensuado con mi familia. De manera que también a todo el equipo de trabajo, de colaboradores, que se entregaron sin, sin, ofrecerle eh, nada a cambio, sino eh, ofrecerle las propuestas que nosotros llevamos al Congreso, eh, se integraron al equipo de, colaboradores y nos hicieron eh, eh, positivo todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos que le llevamos al pueblo y al país. De manera que... Realmente después que tú viniste al programa, supe que tuviste un repunte en la, simpatía de la gente. esto fue... <laughs> Definitivamente. ¿Es ciertamente que sí, porque cuando la, el pueblo conoce algo que, eh, no lo conocía, pues naturalmente que que eh, se, se, integra y, apoya eh, cuando es algo justo y cuando es algo con transparencia y con deseo de que eh, las cosas se hagan bien en el país y, en todo el pueblo de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Quiero felicitar a todos esos precandidatos que me acompañaron, los que ganaron y los que eh, no salieron electos, pues naturalmente que el equipo hizo un trabajo como realmente nuestros asesores nos lo indicaban. Eh, Nicolás, eh, cuando estuviste acá, eh, escuchamos tu propuesta y, lo que esperas traer para San Francisco, para la región y para el país. ¿Cuáles son las expectativas? sabemos que ahora irás a una contienda con el partido de gobierno. En ese sentido, es. un poco más difícil o más reñido, si se quiere, porque tal vez ibas más suave a lo interno del PRM. En ese sentido, ¿cómo? Ciertamente, nosotros ahora vamos a reforzar el equipo eh, a reforzar a todos aquellos que nos acompañan y los que se, sumarán al proceso, porque déjame decirte que aunque eh, seamos eh, la oposición, y realmente, como usted dice Carolina, es con el gobierno, pero el pueblo se impone. Y como dice Walde, la democracia es libre y por eso yo tengo la confianza de que el pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y el país va a querer algo diferente y algo que vaya en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Entendemos que eh, vamos a sumar más eh, personas, más equipos de trabajo para enfrentar entonces a lo que es eh, el Estado prácticamente y el gobierno, como usted acaba de decir, y a todos aquellos competidores fuertes que vamos a tener enfrente. Yo este, precisamente algo, algo por ahí quería preguntarte, Nicolás, porque el Estado de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana que eh, hemos visto eh, salieron acá. Este, eh, tenemos a Lupe Núñez, Arcángel, a Milde y a Fátima como cuota de la mujer. Arcángel lo tuvimos aquí. Exactamente. Arcángel lo hizo que ganara sí. Sí, Mira, déjame decirte algo. Ahí tú tienes unos candidatos, ahí tú tienes unos candidatos muy fuertes. Lupe Núñez es un candidato muy, fuerte. y como ya no hay circunscripciones, lo que quiere decir que él es candidato de, la provincia. No, era como antes, ¿no? Que estaba limitado a, su circunscripción. Mildred Sánchez, Alcángel Arcángel yo no lo conozco exactamente como un, eh, eh, eh, manejador, ejecutor de la política, pero parece ser que es muy bueno. lo dieron ahí, Exactamente, parece ser que es muy bueno. sí Pero tiene a Mildred, a Arcángel y Fátima, que es una política conocida. ¿Tú crees que podrás vencer todo lo que esa experiencia, porque tú vienes del comercio, tú vienes de las ONG, tú vienes de las asociaciones, ¿tú crees que podrá vencer con tu propuesta, con tu trabajo, con tus eh, planteamientos a ese grupo de casi podríamos decir de peso pesado que tú tienes? Sí, así es. <laughs> Ciertamente, Amado, mira, nosotros entendemos que son personas con experiencia política sumamente eh, amplia y que tienen su trayectoria, su historia política y que nosotros apenas estamos eh, iniciando lo que es eh, la carrera política, pero les voy a decir algo, mire, para muchos, muchos de ustedes y nosotros, e incluso hasta para mí, fue una sorpresa que en menos de dos meses yo trabajé lo que fue la circunscripción 2. Y yo quisiera que nos pusieran el videíto de la, de suscripción 2, si el máster se lo, puede, se lo permite, eh, para que ustedes vean los trabajos que nosotros hicimos. Y yo pienso que los trabajos en equipo son los que van a vencer eh, a, eso, a, esa, a esa persona que usted acaba de mencionar y el pueblo porque naturalmente son personas que tienen su trayectoria política, pero nosotros con la ayuda de Dios y el pueblo vamos a enfrentarlo a ellos Usted mencionó una persona muy, muy, muy amiga mía, muy hermana mía, que es Mindre Sánchez. Muy amiga mía, sí. Para mí sería un honor eh, yo eh, eh, trabajar en el Congreso con Mindre Sánchez ah, y, lo demás, pero naturalmente que el pueblo tiene que saber elegir. Y esa es la esperanza mía y además el trabajo en equipo que vamos a hacer para que tal y como lo hicieron ahora, el pueblo dominicano se lleve una sorpresa con Nicolás Hidalgo, que va rumbo al Congreso Nacional. Ese, esa es mi esperanza y lo pongo en la mano de Dios y del pueblo de San Francisco de Macorís y del país, porque vamos a someter los proyectos que van en beneficio del país. por si acaso a quien tú le pediste estaba muy ocupado y el pueblo eh, se pone un poquito solo, yo te recomendaría que buscara los otros eh, bueno, acuérdate que yo vengo, sí, ah, acuérdate que yo vengo eh, del sector empresarial y hay muchos empresarios, no, hay muchos empresarios, amigos, que me darán las manos y que yo entiendo que ahora no lo pues pudieron hacer, ahora no lo pudieron hacer, pero yo entiendo que su, su, evaluación en sentido general del proceso de las primarias celebrado en el día de ayer su evaluación. Bueno, la evaluación fue está muy buena. Positiva. Positiva para la sociedad en, sentido general. ¿Qué le pareció el voto electrónico? Mm, el voto electrónico es, excelente, eh, eh, muy, muy, muy eficiente. Y mire, una de las cosas que me llevó el triunfo fue que inmediatamente llegó eh, la ley, la ley 3318. Nosotros nos empoderamos de esa ley y se la, se la facilitamos a nuestros líderes a nuestro eh, equipo de trabajo para que nos rigiéramos por la ley. Inmediatamente salió el, programa del, voto sistematizado. Mi rol fue instruir a mi votante, a nuestro votante, a nuestros seguidores, em, empeñarnos en enseñarle a votar. De, manera que eso también eh, nos ayudó bastante porque yo agoté eh, un, un, proceso de dos meses directamente enseñando a votar mi gente, trasladándome a, las comunidades, a los municipios, con el equipo de trabajo, enseñando a, a votar la gente eh, eh, electrónicamente. O sea, a través de ese sistema sistematizado de votos que se celebró ayer, es sumamente importante y es un avance para el país. Así es, agradecemos a Nicolás Hidalgo, candidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno, su presencia, eh, venir acá, ¿verdad? De alguna manera a completar aquella visita que nos hiciste. Sí, a la te felicitamos porque vienes triunfante. Así es.